सरकार बोले प्रगति पर प्रगति कहाँ है प्रकृति जला के बोले प्रगति यहाँ है खुद के तो हरियाली में बसा इनका मका है बीमारियों की बस्ती में ये सो रहा जहाँ है बीमारी की जड़ तक जाना है तो जड़ को ना उखाड़ो धरती माता की गोद में पेड़ों के बीच गाड़ो छोटे से बड़े झेले श्वास की बीमारी इलाज सबका पेड़ है मत मारी गई हमारी